Hi guys, this is Keshav Malpani. Let's discuss as to what you do not have to do on the exam day. ठीक है वो एक दिन होएगा जहाँ पर you have to be very calm and very compose so there are certain things that you know might remind you कि आपका कुछ रह गया है there will be other students at the exam centre who will you know will have notebooks in their hand they will be studying at the last minute also don't get boggled up by that ठीक है कोई भी लास्ट मिनट तक पढ़ के क्लैट जैसा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता है हमें भी पता है it needs a lot of practice it needs a lot of things that you have done over a period of time तो परेशान नहीं होना है कि मैं थोड़ा कम पढ़ लूंगा या कुछ हो जाएगा एग्जाम से आधे एक घंटे पहले just yourself down just concentrate on how to spend दो two hours in the exam hall वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अगर आप वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लोगे अगर आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मुझे दो घंटे पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है उसकी प्लानिंग ज़रूरी है उस हॉल में घुसने से पहले ही okay so don't get boggled up if somebody is reading a lot just don't you know care about it आपने पढ़ लिया आराम से just tell yourself that you can do it get into the exam hall and do it उसके अलावा होगा सुबह से हो सकता है कि आपको रात में नींद नहीं आएगी कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दो तीन घंटे ही नींद आती है because it's very natural okay we going to do an exam जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक साइकोलॉजिकल सा प्रेशर होता है कि आज हम ठीक से सोए नहीं है तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझना है है ना काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर्स हमें ना आए राइट क्योंकि हमें लगता है कि हम ठीक से सोए नहीं है तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा वो सब प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है दिमाग अपने आप काम करने लग जाता है when you go to an exam like this अगर आप कम भी सो पाते हो किसी वजह से I would recommend you to sleep properly the last night ठीक है ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री का जो नाइट होगा उसमें बहुत अच्छे से सोना है आपको अगर आप किसी वजह से ये नहीं कर पाते हो एंगजाइटी स्ट्रेस जो नेचुरली हमको रहता है नो प्रॉब्लम देर ठीक है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस बात से आपको एकदम फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में जाना है और बस आपको उन दो घंटे प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था every question is important every question is is weight each I mean equal weightage very important to concentrate on each and every question एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है जो आगे वाला क्वेश्चन होगा उससे बॉगल अप नहीं होना है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है अभी हम जिस क्वेश्चन पर हैं उसको ध्यान से करेंगे जब वो बड़ा क्वेश्चन आएगा तब उसको भी डील करेंगे okay have an approach that you have nothing to lose go there enjoy yourself ठीक है अभी अब बहुत अच्छा एक चांस मिला है it's a first opportunity of your life to do something well ठीक है बिना किसी प्रेशर के जाना है कोई कुछ नहीं बोलने वाला कैसा भी आपका एग्जाम हो very important to just be there for two hours खुद को कोसना नहीं अगर एग्जाम के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ठीक है अपने दिमाग में भी खुद की एक वो इमेज नहीं बनानी है सिर्फ दो घंटे देने हैं कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ just solve the entire paper really properly there should not be a situation wherein you know you're spending a lot of time on a particular question and not able to do a lot of other questions okay always keep this in mind stay very fresh very calm and composed ठीक है आराम से पूरा एग्जाम पे देना है और कुछ भी नहीं होने वाला ठीक है there is not going to be much of a problem you will all do it really well if you can keep your calm and that is very important on the exam day all the very best guys you will nail it